Salut! În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a răbda. Ă, m-am uitat în Dex și sunt ă, mai multe nuanțe. Una din ele este a suporta, a îndura și cealaltă este a fi durabil, rezistent. Și nu întâmplător sunt aici, e Marinarul, îl cunoști, eu îl iubesc foarte mult. Ă, el, de fapt, ce face? E bătut, dat la o parte și cred că nu este, cum să spun, um, pentru că suportă și îndură, ci pentru că e durabil și rezistent. Știi ce zic? Adică acest verb a răbda poate fi privit din punctul ăsta de vedere, a fi rezistent. Poate nu vorbesc despre a răbda, mm, dar mm, vorbesc despre a fi rezistent prin a răbda. Ca să ai răbdare, mi se pare că trebuie să ai rezistență. Iar pentru tine ce înseamnă a răbda?